お腹が気になる方は一緒に6回やってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、プランクの上級編ということで、 腹筋全体、そして脇腹にしっかり効く、プランクアウトニーアップというエクササイズを紹介します。息をしっかり吐きながら1回ずつ行ってください。左右6回ずつ行いますので、合計15秒程度のエクササイズになります。今されてるエクササイズに組み合わせて、腹筋の周りをしっかり引き締めていきましょう。では、紹介します。まず四つん這いの状態で、肩幅で手をつきます。そしたら、足を伸ばして、 肩からかかとまでまっすぐ状態を保ちます。腰が反れないように、腰が丸まりすぎないように、ちょうどよくお腹を締めて体をキープしてください。足を上げて、右の膝を右の肩につけるイメージです。膝の位置が下がってしまうと効きません。肘が曲がっても負荷が下がります。ですので体はまっすぐ、体に一直線で足を動かしてください。 左右同じように動かしていきます。脇腹をしっかり締めるイメージで、膝と肩をくっつけてください。では今から6回やっていきましょう。1、しっかり締めて。2、膝を抱えながら息をしっかり吐いて。3、足が下がらないようにしっかり保って。4、肘が曲がらないようにキープです。 5しっかり抱えてくださいラスト6あっお疲れ様でしたたったの6回皆さんどうでしたかこれでしっかり効かない方は、お腹をしっかり締めてない、または腰が反れているという状態にあります。だいたい6回ぐらいでしっかり効かすことができますので、 しっかりお腹を締めて息をしっかり吐く膝を肩にしっかり引き寄せる足の高さを体のラインにまっすぐにさせるそういった意識をしてエクササイズを行ってみてくださいエクササイズをする際に何をしようか迷った場合どの動画をしようかなって迷った場合はですね一つのエクササイズを決めてそれを月水金とか そういった感じで動画を選んでやってもらえたらと思いますもしくはランダムに自分が気になるエクササイズの動画をピッと押してもらってそのエクササイズを行うそういったのも効果的ですエクササイズをする上で何をしよっかなとか何食べよっかなとかそういった場合のストレスっていうのはとても体の変化を遅らしますできるだけストレスがたまらないように 考えないようにタートルのチャンネルでは動画のボタンをピッと押してもらってその分を行ってもらう短編になってますのでそういった方法が効果的ですということで今回は腹筋全体脇腹にしっかり効くプランクアウトニーアップの紹介でしたやった方勉強になった方はよかったらグッドボタンやシェアボタンよろしくお願いしますコメントもどしどしお待ちしておりますので今後ともよろしくお願いします今日もご視聴ありがとうございました Thank you.